Ah, é, tem que zoar. Tem promoção de pizza boa aí. Ah, acho que a Full Pizza tem um precinho bom. Na tá Full Pizza. É, porque aqui a gente tem que fazer uma tropa de elite de pizza. Vamos ver ali o cinema ali, vamos passar para o cinema. Ver quais são os filmes que tá em cartaz aqui. Mostrar pro Brasil e pro Panamá também, né, querido? Nosso canal agora também tá focado no Panamá. Mostrar o que que tá em cartaz hoje no cinema. Aqui no Santiago Mal. Mal. Né? Tem que torcer a língua. Ih, rapaz, já o Tormento tá em cartaz já. Isso é um filmaço, hein? Se for em 3D, é um filmaço. Exibição a hora. Já Tormenta. Esse filme ser bom. Mas aí a... Mas allá ah, de la montanha. Pera, Focou só no cinema, olha só. Olha ali, pô, a câmera, olha até pro lado. Focou que? só no cinema. Onde tá vendo? Coco. É coco, não é cocô não, que? A criança fala que você falar merda. Você sabe falar merda. Isso deve ser interessante, adoro esse filme de destruição do planeta. Ela sedenta, maldita. Pô, é eu gosto de terror, hein? Mais que irmã. Isso aqui é meio estranho, esse filme Mais que irmã aqui. Linha Mortal Limite. Condorito la película. Agora é solo em cinema. A favelinha, parece ter Brasil isso aqui. Um Papa Singular. Subur Suburbicon. Tadeu dos. Explorador Perdido. El Secreto del Rei Midas. Dead Moon's Christmas. El Pequeno Vampiro. Olé. Que Thor Ragnarok. Né? Cadê um Hulk aqui, ó? A Hulk lá. Tá igual um, tá igual um orc do, do Sombras do, do, da Guerra, Shadow of War. Tá igualzinho um orc. E ela é, tá igualzinho o Necromancer. Sombras da Guerra. Vamos ver do outro lado. O quê? Tá por aí. Tem Cristiano? Olha o Cristiano ali. Ah, não, é uma criança. Chamou de bobo. Moisés e os Dez Mandamentos, é o que? O filme? Ah, tá, vou ver o filme agora. Mas não deve ser do Brasil, não. É, Moisés. Guerra de Papás? É do Brasil. É? Esse filme. É. Ah, é, sim, Cinemark Record. Vai aparecer aqui, ó. Dia, 10, dia 26 de... 26 de outubro. Vai lançar aqui o, o Moisés, aqui, Moisés lá da novela. Os Dez Mandamentos. É. Eu olhei e pensei que fosse outro, mas é ele mesmo. Só que não faz. É o mesmo o jogo continua. Pô, meu Deus do céu, acaba com isso. minu invadiu. minu invadiu. Empezar de novo noé é. Empezar de novo não é, é para principiantes. Moles game. Star Wars, o último Jedi, também tá aqui o cartaz. Isso é coisa feia. Muito pronto, solo em cinema. Cadê Cristiano? Vamos deixar Cristiano agora, né? Sumiu. Agora vamos em busca do Cristiano perdido. Tá lá dentro. Sei lá. Ele tava ali dentro. Ah, tá lá embaixo. Bem Beabarro. deles pra pizza? Oi? Como que é a fome de vocês pra pizza? Rapaz, vocês são igual bicho pra comer. Bom. Ah, o é full pizza tem um precinho bom, né? Tem, tem, um, tem um no Paraná que, que é mais em conta do que esse aí. Né? Não é Pizza Hut, não? Não, é Lenis, 6,99 a pizza Lenis não sei o que. na, É, combo doce. É, combo doce do que vem. É, isto. 12, não, esse é pizza de 16. Este, vem com este, mais uma pizza de 16, mais o quê? Sim, um deste, 16 e duas por queijo. Depois não pensa desse é Três exercícios. X. Tá quebrando a língua o menino aqui. Como? É, du, du, du, duas fotos? Duas sodas? Sim, o combo vem, vem duas? Come uma. Ah, sim, ok. É um combo de que? Pepperoni ou queso? Pepperoni. Duas daquela, mais uma dessa. Dá pra gente comer mais. Dá pra comer? Cinco? Vou arrumar uma cadeira aqui. Sim. Quer ficar na frente já tem. pessoal aqui do Panamá, eles não tem esse hábito, às vezes, de pegar, acabou de comer, pegar a bandeja e levar embora. Eles não tem esse hábito, né? Infelizmente.